hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की देखिए हमने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी अल्ट जी ठीक है जिसका आपको यूज बताया था मैंने कि यहां से आप बाउचर में जा सकते हैं बाउचर में जाने के लिए आपको क्या करना है यहां से जाना है और ये क्रिएट बाउचर दिया हुआ है ना यहां पर आप चले जाइए ये आ गया रिसिप्ट बाउचर में रिसिप्ट बाउचर में अगर आपको कोई एंट्री पास करनी है तो यहां पर लेजर दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का लगाइए कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाने पर जो भी आपको कैपिटल रिसीव कराना है यहाँ पर रिसीव करा दीजिए यहाँ पर कैश में रिसीव करा रहा हूं मैं एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए ये एंट्री हो गई पूरी ठीक है इसी तरीके से अगर किसी और वाउचर में आपको एंट्री पास करनी है तो आप किसी और वाउचर में भी एंट्री पास कर सकते हैं और लेजर बनाने के लिए भी इस मास्टर शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं कैसे लेजर बनाएंगे इससे वो आपको बता देता हूं देखिए यहां से हम पहले अल्ट जी प्रेस करते हैं और जैसे ही अल्ट जी प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ रिपोर्ट ओपन हो जाती है तो अभी हमें जाना है वाउचर में तो अभी हम कहा जाएंगे परचेस वाउचर में जाएंगे तो यहां पे आ गए और परचेस वाउचर के लिए आप F9 प्रेस कर सकते हैं ठीक है तो F9 प्रेस कर लेते हैं F9 को प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है यहां पे सप्लायर का नंबर डालना है वहां पे यहां पे वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेसिंग यहां पर हमें लेजर बनाना है तो हम यहां से लेजर बनाना नहीं चाहते तो अल्ट जी प्रेस करते हैं फिर से तो अल्ट जी जैसे प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा ठीक है तो अगर आप यहां से लेजर बनाना चाहते हैं तो यहां से आप चले जाइए लेजर बाउचर पर देख रहे हैं लेजर बाउचर दिया हुआ है ऊपर क्रिएट दिया हुआ है ठीक है तो यहां से आप क्रिएट कर सकते हैं लेजर तो सबसे पहले मैं एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर बना लेता हूं रितेश सी लिख देता हूं एंटर प्रेस कर देता हूं सर्टिफिकेट क्रेडिटर के ही ग्रुप में रखना है इसको एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं ये आपका लेजर बन गया है रितेश सी के नाम से ये भी एक तरीका हो सकता है लेजर बनाने का तो आप इस तरीके को भी यूज कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आ गई होगी वैसे तो आप ट्रेडिशनल मेथड आर्ट सी यूज ही करते हैं आप इसको भी यूज कर सकते हैं ओके